Hello everyone. Mana bugun sizlar bilan birgalikda yana bir yangi inglizcha qo'shiq tarjima qilamiz. Bugungi qo'shig'imiz We Don't Talk Anymore. Charlie Puth, Selena Gomez bilan birga aytgan qo'shig'i. Xo'p, avvalgi Titanic qo'shig'ini tarjima qilgan videoyimda oxirida sizlarga bir nechta inglizcha qo'shiqlar nomini bergan edim va ana o'shanda o'zingizga yoqqan qo'shiqqa ovoz berishingizni so'ragan edim. Kommentariyada We Don't Talk Anymore, ya'ni mana shu qo'shiq eng ko'p ovoz to'plagan qo'shiq bo'ldi ya'ni e, ko'pchilik mana shu we don't talk anymore qo'shig'ini e, nomini kommentariyada yozib qoldirdi shuning uchun bugun shu qo'shiqni tarjima qilamiz ho'p qo'shiqni tarjima qilib bo'lgandan keyin o'sha odatdagidek yana sizlarga bir nechta inglizcha qo'shiqlar nomini beraman u qo'shiqlar hammasi o'sha siz kommentariyada taklif qilayotgan qo'shiqlaringiz nomi va o'sha qo'shiqlar ichida eng ko'p ovoz to'plagan qo'shiq e, keyingi darslikda tarjima qilinadigan qo'shiq bo'ladi ho'p qani bo'lmasam boshladik avval bir nechta e, inglizcha so'zlarga qarab olamiz ya'ni mana shu e, so'zlar qo'shiqda uchraydigan so'zlar sizlar uchun foydali bo'lishi mumkin deb ma'nosini alohida ajratib bu yerda tushuntirib ketishga hmm, harakat qildim qani bo'lmasam birinchisini ko'ramiz any more any more endi ortiq bundan keyin boshqa degan ma'noda keladi any more xuddi qo'shiq nomida we don't talk anymore o'sha yerda o'sha yerda biz boshqa gaplashmaymiz yoki biz endi gaplashmaymiz wanna wanna xohlamoq want to bilan bir xil wanna want to bir xil faqat wanna e, bu e, ko'proq og'zaki nutqda ishlatiladi norasmiy so'z wanna informal deyishingiz mumkin what kind of what kind of qanday turdagi qanday what kind of aytaylik car what kind of car qanday turdagi mashina yoki what kind of clothing qanaqa uh, kiyim deyishingiz mumkin look for look for qidirmoq hold on to hold on to qo'ldan boy bermaslik ushlab turmoq hop biror narsaga yoki biror kimga o'sha mahkam turish yoki sodiq turish shu narsa uh, hold on to deb ishlatiladi overdose overdose yoki overdose overdose dozani oshirib yubormoq dozani oshirib yubormoq shame shame uyat <clears throat> move on move on davom etmoq o'tgan ishni unutib ho'p move on bu misol uchun hayotingizda qanaqadir bir qiyinchilik bo'lsa qandaydir qiyin hodisa yoki sizga qanaqadir yomon narsa sodir bo'lsa aytaylik o'z yaqiningizdan ajrab qolsangiz ana shu holatda sizga do'stingiz aytishi mumkin bo'ldi endi o'tgan ishni unutib san hayotingni nima deydi qo'l o'zingni qo'lga olib yashashda davom etishing kerak desa o'sha narsa move on bo'ladi you should move on you should move on ha, sen yashashda davom etishing kerak o'tgan ishni unut endi degan ma'noda move on qo'shiqda ham chiqadi bu every now and then every now and then ba'zan gohida sometimes degan e, so'zga ma'nosi o'xshash show up show up yetib kelmoq ko'rinmoq hop show up bu qanaqa ma'noda misol uchun aytaylik san kecha uchrashuvda ko'rinmading uchrashuvga kelmading deganni aytishimiz mumkin you didn't show up at the meeting you didn't show up at the meeting hmm? sen kecha uchrashuvga kelmading yoki uchrashuvda ko'rinmading hm, degan ma'noda o'sha show up bo'ladi <clears throat> Xo'p, endi qo'shiqni tarjima qilishni boshlaymiz. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We biz don't talk gapirmaslik anymore. Endi yoki boshqa. Biz boshqa yoki biz endi gaplashmaymiz. We don't talk anymore. Biz endi gaplashmaymiz. We don't talk anymore. Biz endi gaplashmaymiz. Like we used to do. Like, hmm? dek, like dek yoki xuddi o'xshab we biz used to do used to bu o'sha e, grammatik struktura biror nima o'tgan zamonda biror qanday ish harakat sodir bo'lib turgan lekin endi sodir bo'lmay qolgan ish harakat uchun used to ni ishlatiladi like we used to do used to do qilganimizdek biz qilganimizdek ya'ni used to do deb o'sha qilganimizdek deganda talk nazarda tutyapti mana bu joyda talk gaplashish ya'ni uh, biz avval gaplashganimizdek gaplashib yurganimizdek endi gaplashmaymiz we don't talk anymore like we used to do mhm. mana shu duni mana bu joyda talkka nazarda tutyapti bu ham grammatika buni endi chuqur kirishib ketsam bo'lmaydi chunki bu faqat asosan qo'shiq tarjimasiga qaraymiz so'zlaridan o'rganamiz va hamma grammatikani ham chuqur o'rganib keta olmaymiz bu yerda ho'p we don't talk anymore like we used to do demak biz avval gaplashib yurganimizdek endi gaplashmaymiz degan ma'noda we don't love anymore we don't love anymore mm -hmm. biz endi sevmaymiz deyapti biz boshqa sevmaymiz biz endi sevmaymiz what was all of it for what nima uh, was to be o'tgan zamon shakli all barchasi of ning it u for uchun mm -hmm. all of it all of itni tarjima qilsak u ning barchasi all of it uning barchasi what for what for nima uchun nima uchun edi uni barchasi nima uchun edi deb so'rayapti uh, demak o'sha biz gaplashmayapmiz oldin gaplashganimizdek biz endi sevmaymiz uni barchasi nima uchun edi ya'ni o'shancha yurganimiz nima uchun edi deyapti oh we don't talk anymore like we used to do mm -hmm. o oh, deyapti biz endi gaplashmaymiz avval gaplashib yurganimizdek avvalgidek gaplashmaymiz degan ma'noda <clears throat> I just heard you found the one you've been looking. Mm -hmm. I just heard you found the one you've been looking. I just heard, heard, men endigina just, ha? endigina just, endigina ma'nosida kelyapti. I just, men endigina heard, eshitdim, you, seni, uh, I just heard, men eshitdim, you, sen, found, found, uh, topding, find, uh, uh avvaliga zamon <clears throat> shakli you found the one the one hmm? o'sha bittani deyapti the one o'sha bittani you've been you've been you have been um, present perfect continuousni uh, shakli yordamchi fe'li have been you've been yoki you have been looking looking ho'p looking endi bu yer qaramoq ma'nosi lekin mana bu gapni ham qo'shganimizda bu yerda looking deb turib yana mana bu joydan qaytarib kelyapti shuning uchun e, buni ham qo'shib yuboramiz tarjimasida you've been looking for mhm. sen e, look for qidirib yurgan sen qidirib yur sen qidirib yurgan deyapti you've been looking for mana bu joyda ham for bo'lishi kerak lekin qo'shiqda o'sha e, qofiyani chiqarish uchun you've been looking you've been looking for deb aytyapti demak aytyapti men yaqindagina yoki endigina eshitdim you found sen topding the one o'sha bittani you've been looking for you've been looking for sen qidirib yurgan ya'ni e, men yaqindagina eshitdim sen qidirib yurgan o'sha bitta bitta kishini bitta odamni topding sen qidirib yurganingni topding deyapti you've been looking for hop tushundik I wish I would have known that wasn't me. Mm -hmm. I wish I would have known that wasn't me. I wish I would have. Mana shu bitta grammatik struktura. I wish I would have. Qaniydi degan ma'noda kelyapti bu yerda. Qaniydi? Qaniydi men? Qaniydi men bo'ladi mana shu joygacha. I wish I would have. Qaniydi men known noun o'sha novni o'tgan zamon shakli bilganimda deyapti qaniydi men bilganimda i wish i would have known qaniydi men bilganimda that wasn't me that wasn't me mm -hmm. u ya'ni o'sha men emasligimni qaniydi men o'sha men emasligimni bilganimda edi mana bu sizga tushunarsiz tuyulishi mumkin bu ham alohida grammatika bu bitta katta mavzu bo'ladi buni o'rganish uchun ehm, <clears throat> xohlasangiz o'sha grammatika ehm, kitobi bo'lsa grammatika kitobida mana shu strukturani e, o'rganib bir qarab olishingiz mumkin yaxshilab o'rganaman desangiz yoki keyinchalik shu mavzuda ham qandaydir bir darslik chiqarishim mumkin Xo'p, davom etamiz cause even after all this time I still wonder. Because mm-hmm. mm -hmm. even after all this time, I still wonder. I still wonder. Mm -hmm. Cause, cause, uh, no, norasmiy shakli. Because, chunki. Cause, chunki yoki because. Cause, chunki even after all. Even, hattoki, after, keyin, all, barcha, this time. Mana shu vaqt. shuncha va e, mana shu barcha vaqtdan keyin ham hattoki mana shu e, barcha vaqtdan keyin ham deyapti I still wonder I still wonder men hali ham wonder e, hayron hayronman deyapti I still wonder men hali ham hayronman why I can't move on. Mhm. Why? Nega I can't men qila olmayman deyapti nima qila olmayman move on ya'ni davom etolmayman yashashda davom etolmayman deyapti i can't move on chunki hattoki uh, barcha mana shu vaqtdan keyin ham i still wonder men hali ham hayronman nega men davom etolmayman ya'ni yashashda davom etib ketolmayman seni unutib bu narsani unutib yashashda yashashda davom etib ketolmayman demoqchi Just the way you did so easily. Just the way you did so easily. Mm -hmm. Just xuddi ma'nosida kelyapti endi bu yerda. Just xuddi the way hmm? the the way yo'l uh, the way yo'l ma'nosida yo'l ma'nosi bor endi gapni tarjima qilganimizda you did sen qilding sen qilding sen qilgansan so easily shun Э, judayam oson so easily judayam oson judayam osonlik bilan easily osonlik bilan just the way you did so easily xuddi sen judayam osonlik bilan qilgan yo'l e, qilgan qilgandek qilgan yo'lda e, endi o'sha bu yerda nazarda tutyapti why i can't move on nega men e, yashashda davom eta olmayapman xuddi Э, sen osonlik bilan qilgan qilgan yo'ldek ya'ni sen xuddi sen o'sha osonlik bilan yashashda davom etib ketgandek demoqchi don't wanna know don't wanna know mm -hmm. don't wanna know bu yerda ayni tushuntirib e, tushirib qoldirgan chunki qo'shiqni o'zi aytyapti shuning uchun don't wanna know men bilishni xohlamayman deyapti i don't Wanna know. Wanna want to xohlamoq. no bilmoq. I don't wanna know. Don't wanna know o'sha men bilishni xohlamayman. What kind of dress? What kind of dress you're wearing tonight? You're wearing tonight. What kind of? Qanaqa turdagi? Dress. Kiyim, ko'ylak. You're wearing tonight. Sen wear kiymoq tonight. Bugun kechqurun, bugun tunda. demak bugun tunda sen qanaqa kiyim kiyib olgan qanaqa ko'ylak kiyganingni bilishni xohlamayman deyapti don't wanna know gapni davomi shu yerda ketyapti what kind of dress you're wearing tonight men seni bugun kechqurun qanday ko'ylak kiyib olganingni bilishni xohlamayman if he's holding on to you so tight if he's holding on to you so tight. Mm -hmm. Agar u if agar he u holding on to holding on to mm -hmm. o'sha uh, nima deydi sodiq bo'lish bu yerda mm, o'sha biror kimga yoki biror narsaga mahkam turish hold on to holding uh, o'sha shunaqa you sen so tight bu qadar tight tight degani qattiq degani tight qattiq biror nimani misol uchun biror narsani qattiq bog'lashingiz o'sha tight bo'ladi tight if he's old if he's holding on to you so tight agar u o'sha senga shunchalik mahkam turgan bo'lsa the way i did before mm -hmm. the way i did before the way o'sha yo'lda deyapti o'shandek the way o'sha yo'lda i did before men oldin qilgan men oldin qilgan yo'lda deb tarjima qilsangiz bo'ladi the way i did before men uh, oldin qilgan yo'lda i overdosed i overdosed men do dozani oshirib yubordim deyapti men dozani oshirib yubordim should have known your love was a game should have known your love was a game mm -hmm. endi bu yerda yana ayni tushirib qoldirgan i should have known bo'lish kerak lekin ayni aytmayapti should have known should have known men bilganimda yaxshi bo'lar edi deyapti should have should have known men bilganimda yaxshi bo'lar edi your love your love uh, sening sevging was a game o'yin edi ya'ni sening sevging o'yin ekanini bilganimda yaxshi bo'lar edi now i can't get you out of my brain now i can't get you out of my brain ups nimaga o'tib ketdimi hop qaytamiz okay now i can't get you out of my brain mm -hmm. endi deyapti hozir now i men can't qila qila olmayman get you out of uh, get you out of get uh, bu yerda olmoq get olmoq ma'nosida kelyapti you seni out of out of dan o'sha biror nimani ichidan out of my brain mening uh, miyam demak men meni miyam men miyamdan seni endi olib tashlolmayman deyapti olib tashlolmayapman ya'ni o'sha xayolimdan chiqarib olmayapman degan ma'noda oh it's such a shame oh it's such a shame oh deyapti bu shunaqa uyatki shunaqa uyatki u bu juda yam uyat deyapti it's such a shame shunday uh, uyat ya'ni sharmandalik degan ma'noda that mana <clears throat> mana joyda mana bu joyda qana ikkita qaytib ketadi yana hop mana oh it's such a shame gap tugamadi bu yerda hali bu o oh deyapti bu judayam uyat sharmandalik gap davom etadi that we don't talk anymore uh -huh. uh, biz endi boshqa gaplashmaymiz biz boshqa gaplashmaymiz demak biz boshqa gaplashmasligimiz sharmandalik ya'ni uyat deyapti we don't talk anymore biz endi boshqa gaplashmaymiz Uh, we don't talk anymore like we used to do tarjima qildik we don't talk anymore we don't love anymore tarjima qildik what was all of it for mm -hmm. buni ham tarjima qildik demak uh, buning barchasi nima uchun edi oh we don't talk anymore like we used to do mm -hmm. davom etamiz i just hope you're lying next to somebody mm -hmm. i just hope you're lying next to somebody men i mean just shunchaki faqatgina men faqatgina e, hope umid qilaman you're lying sen yotibsan deyapti next to somebody next to yonida somebody kimdir uh, men faqatgina umid qilaman sen o'sha kimningdir yonida yotibsan who knows gap davom etyapti kimki ya'ni o'sha uh, yonida yotgan odamning nazar yonida yotgan odam nazarda tutyapti o'sha kimki who kimki knows how to love you like me who knows how to love you like me mm -hmm. kimki biladigan no bilmoq how qanday have to love have to love qanday qilib sevishni you seni like me like me menga o'xshab demak aytyapti men faqatgina umid qilaman sen seni menga o'xshab e, qanday qilib seva olish sevishni biladigan odamni yonida yotibsan judayam uzun gap ho'p bu qo'shiq ancha qiyin ekan manimcha grammatikalarni tushunishingiz qiyin bo'lishi mumkin ko'pchiligingizga lekin o'sha so'zlarni o'rganib olishga harakat qiling grammatikalari albatta ularni alohida alohida o'rganish kerak agar qiyin bo'lsa sekin sekin o'rganib olasiz praktika kerak albatta davom etamiz There must be a good reason that you're gone. Mm -hmm. There must be a good reason that you are gone. There must be, there must be. Endi bu yerda must uh, kerak ma'nosida kelyapti. Qanaqa kerak ma'nosida? Uh, there must be bo'lishi kerak. There must be mana shu holatda bo'lishi kerak deb tarjima qilasiz. bu ham bitta grammatika there must be bo'lishi kerak a good reason good yaxshi reason sabab mm -hmm. yaxshi sabab bo'lishi kerak that ha? you're gone you're gone you're gone gone ketgan degani yo'qolgan ketgan sen ketganingga sen ketganingga yaxshi sabab bo'lishi kerak deyapti every now and then i think every now and then I think mm -hmm, I think you yo'lda davom etyapti. Every now and then ba'zan yoki gohida I think men o'ylayman yoki menimcha you might want me to come show up at your door. Mm -hmm. You might want me to come show up at your door. Gohda men o'ylayman sen deyapti you sen might want might mumkina might want uh, xohlashing mumkin me meni to come kelishni show up show up o'sha uh, o'zini ko'rsatish ko'rsatishi uh, kelib o'z kelib o'zimni ko'rsatishimni deyapti want me meni xohlaysan to come kelishimni show up va o'zimni ko'rsatishimni at your door at your door at the your door sening eshiging sening eshigingda demak sening eshiging oldida e, men kelib o'zimni ko'rsatishimni ya'ni eshiging oldiga kelishimni e, xohlashing mumkin deb o'ylayman deyapti but i'm just too afraid that i'll be wrong but ammo i'm just too afraid that i'll be wrong mm -hmm. ammo i'm just men faqatgina yoki shunchaki I'm just too afraid too afraid too ham afraid qo'rqqan men juda ham qo'rqaman that I'll be wrong hmm, that I'll be wrong wrong xato no, uh, xato bo'lib chiqish xato bo'lmoq be wrong xato bo'lmoq men xato bo'lib men faqatgina xato bo'lib chiqishimdan qo'rqaman deyapti ho'p mana shu yerda bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman hmm, kommentariyada ba'zida o'qib qolyapman gaplarni tarjima qilingan paytda so'zlar joy joyiga tushmayapti ya'ni qanaqa ma'noda so'zma so'z tarjima tarjimasi chiqmayapti shuni so'zma so'z tarjima qilib keting boshqa so'zlarni qo'shmay tarjima qilganingizda degan kommentariyni o'qib qolyapman bu bu kommentariyani juda ham yaxshi tushunaman o'sha ya'ni boshida o'rganayotgan paytingizda hmm, siz o'ylaysizki e, ya'ni aniqroq qilib aytganda siz xohlaysizki gaplarni so'zma so'z tarjima qilib o'zbek tilida e, o'zbek tiliga to'g'ri keladigan variantini bo'lishini xohlaysiz har bitta gap bitta bitta gap yozsangiz o'sha gapni e, shundoq o'zbekcha so'zma so'z tarjima qilingan varianti bo'lishini xohlaysiz o'rganayotgan paytingizda chunki u tushunishga oson buni juda yaxshi tushunaman lekin tilla bir xil emas mana shu narsani tushunib olsak yaxshi bo'ladi tilla bir xil emas ingliz tilida gap strukturasi boshqacha o'zbek tilida umuman boshqacha endi biz ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgan paytimizda agar so'zma so'z tarjima qilsak ko'pincha gapni ma'nosi chiqmaydi biz gapni ma'nosini yaxshi tushunishimiz uchun hmm, o'sha inglizcha berilgan gapni o'zbek tiliga chiroyliroq ma'nosini o'zimizga nima deydi o'zbek tiliga to'g'ri keladigan qilib o'zgartirishimizga to'g'ri keladi chunki o'sha aytganimdek so'zma so'z tarjima qilish har doim ham nafaqat har doim balki ko'pincha to'g'ri kelmaydi oddiy gaplar bo'lsa i go men boraman bo'lishi mumkin e, lekin gap murakkablashgani sari bu e, to'g'ridan to'g'ri tarjima qilish ham qiyinlashib boradi ya'ni odatda o'sha gapni o'zgartirishga to'g'ri keladi gapni ma'nosini emas balki e, so'zma so'z to'g'ri kelmaydigan boshqacharoq qolipga solib tarjima qilishga to'g'ri keladi mana shu narsani tushunasizlar degan umiddaman ho'p qani bo'lmasam boshladik don't wanna know mm -hmm, don't wanna know i don't wanna know ayni tushirib qoldirgan men bilishni xohlamayman if you are looking into her eyes mm -hmm. if you are looking into her eyes agar deyapti you are looking sen qarayapsan into ichiga her uning eyes ko'zlari agar sen uning ko'zlariga hmm, qarayapsan mana shu holatda endi ikkita gapni qo'shamiz don't wanna know bilishni xohlamayman if you are looking into her eyes sen uni ko'zlariga qarayapsanmi yo'qmi bo'ladi bu yerda qo'shma gap bo'lib kelyapti murakkab bo'lib mana hozir aytgan narsam bu yerda so'zma so'z tarjima qilish judayam judayam mm, to'g'ri nima deydi qiyin gap o'zbek tiliga bitta bitta so'zma so'z qolipga tushirib bo'lmaydi if she's holding on to you so tight the way i did before mhm, tarjima qildik a buni davom etamiz should have known Your love was a game. Mhm. Men bilish e, bilsam yaxshi bo'lar edi. Seni sevging o'yin ekanini, seni sevging o'yin ekanini bilganimda yaxshi bo'lar edi. Now I can't get you out of my brain. Mhm. Men endi seni miyamdan olib tashlay olmayapman. Oh, it's such a shame. Oh, bu hmm, judayam uyat, sharmandalik deyapti. That, ya'ni we don't talk anymore. Biz e, gaplashmasligimiz. biz endi gaplashmasligimiz we don't we don't bu orqada yana bir kishi gapirib turadi mana shu joylarda we don't we don't ya'ni o'sha biz gaplashmaymiz gaplashmaymiz deb shu holatda mana shu gapni o'zi qo'shiqda 3 marta qaytariladi mana shu gapni o'zi we don't love anymore biz endi boshqa sevmaymiz we don't we don't yana orqada gapiryapti what was all of it for tarjima qildik buni uni barchasi nimaga nima uchun edi mhm, we don't talk anymore like we used to do Mhm, tarjima qildik like we used to do davom etamiz don't want to know bilishni xohlamayman what kind of dress you are wearing tonight mhm. qanday turdagi yoki qanaqa ko'ylak kiyib olganingni bilishni xohlamayman if he's giving it to you just write the way i did before mhm. if he's giving it to you just write the way i did before men bilishni xohlamayman qanaqa kiyimdaligingni yoki yana qo'shilib ketyapti mana don't wanna davomi gapi bu ham if he's giving it to you senga beryaptimi u bermoq give bermoq it u yoki uni to you senga u senga u qani ha u senga Э, uni beryaptimi beryaptimi yo'qmi deb tarjima qilasiz mana shu joyda gapni o'rtasida o'sha e, mi yo'qmi qo'shma gapda kelganda mi yo'qmi deb tarjima qilsangiz bo'ladi mana shu if gapni o'rtasida qo'shma gapda kelganda ho'p u senga beryaptimi yo'qmi qanaqa deyapti qanaqa berishni nazarda tutyapti right the way i did before hmm. right the way just right the way Uh, aynan just right hmm, aynan yoki xuddi right the way I did before men oldin qilgan qilgan yo'limdagi dek to'g'ri aynan just right ani aynan yoki uh, aynan o'sha men avval qilganimdagidek men berganimdagidek didda mana bu givga nazarda tutyapti bu yerda yana uh, berganimdek senga beryaptimi yo'qmi bilishni xohlamayman deyapti ya'ni o'sha lovni nazarda tutyapti bu yerda if he's giving it to you just right the way i did before ma'nosini tushundingiz deb o'ylayman mana so'zlarni bitta bitta aytib beraman hozir agar so'zma so'z qo'ymoqchi bo'lsangiz if o'sha mi yo'qmi qo'shma gapda kelyapti asli ifni ma'nosi agar degani lekin bu yerda e, mi yo'qmi if he u uh, give bermoq he's giving u beryapti it uni to you senga toga you seni uh, sen senga just right the way mm -hmm. just right xuddi yoki aynan the way yo'ldagidek aynan o'sha yo'ldagidek I did before men qilganimdek oldin Xo'p, ozgina qiyin bo'lib ketdi menimcha tushunish bu yerlarni, ya'ni so'zma-so'z tushunish. I overdosed. I overdosed. Men dozani oshirib yubordim. Should have known your love was a game. Mm -hmm. Bilsam yaxshi bo'lar edi, seni sevging o'yin ekanini. Now I can't get you out of my brain. Uh, endi seni mm, miyamdan olib tashlay olmayapman. Oh, it's such a shame. Mm -hmm. Bu oh bu shunaqa uh, uyatki deyapti. That we don't talk anymore. Xo'p, bu yer mana we don't we don't tarjima qildik buni hammasini manimcha bu slaydni o'tkazib yuborsam bo'ladi what was all of it for mhm, o'tkazib yuboraman bu slaydni ham bu yerda ham qaytaradi yana qo'shiqda we don't talk anymore oh oh mhm, biz endi biz endi boshqa gaplashmaymiz oh oh deyapti what kind of dress you are wearing tonight orqada bir kishi gapiradi mana shuni if he's holding on to you so tight tarjima qildik The way I did before, we don't talk anymore. Mm -hmm. The way I did before, we don't talk anymore. Buni tarjima qildik. Oh, wow. Should have known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. Mm -hmm. O oh, bu shunaqa uyatki, nimani uyat deyapti? Biz endi boshqa gaplashmasligimiz. Xo'p, endi qo'shiqlar e, nomini ko'rsataman ulardan xohlaganingizga ovoz berishingiz mumkin va keyingi darslikda o'sha qo'shiqni tarjima qilamiz birinchisi ilamila e, sing me to sleep uh, under lovely uh, they don't care about us fly me to the moon mana shu qo'shiqlar dan xohlaganingizni ya'ni o'zingizga yoqqanini kommentariyada nomini yozib qoldiring o'sha qo'shiqni keyingi darslikda tarjima qilishga harakat qilaman Xo'p, umid qilamanki, bu sizlarga, bu dars sizlarga ma'qul keldi va foydali bo'ldi deb umid qilaman. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.